فاهمني مفيش اي مجال في البلد مفيش لعب واللعب بيجي منين يعني مش من الصغيرين اللي هم بيمشوا بقى ما ممكن الوزير يقول قرار واللي من تحت ما بينفذش حاضر وبتاع وشغل ورق لكن الواقع آه، بيقفشني بيني وبينه وبياخد مني خلاص والوزير شايف ولا حد شايف ياخد هو إيه الحقيقه اللي عمله الحقيقه بس اه يجوا ياخدوا فلوس وياكلوا ويشربوا الزبادي الخلاط ويشربوا النسكافيه وياخدوا بعضهم يتوكلوا على الله ادي اللي الحي بيعمل ده في واحد كان بيجي له من الحي في واحد كان بيجي له من شهريه احنا اللي عملناه واحنا اللي وقفنا عشان مدخل المنطقه عشان المكان يبقى نضيف خدت الموافقه بتاعت المحافظ وخدت كل حاجه بس في مهندس في الحي هو اللي معقد للموضوع كله وعايز فلوس بيقول لي اخد منك 5000 جنيه عشان اطلع لك رخصه المحل اللي هي كرشوه اصلا يعني هو مش هياخدهم اللي هم هو لو ياخدهم كبند مثلا او في فلوس بتدفع عشان الرخصه دي تيجي ماشي انا اديهم له لكن هو عايزهم رشوه مش اللي حصل ان احنا الساعه 3 بالليل ما نعرفش اي حاجه وفجاه جت الحكومه قلبت الدنيا وكسرت المكان والمحل ده بتاعنا ده اصلا من سنه 74 ما يرخصوا لنا في المكان اللي احنا واقفين فيه ده ابويا كان واقف هنا من 60 سنه ما يجيش حد يشيلنا دلوقتي حرام الوقف المعموله قدام المحافظه دي دلوقتي محطات رفع مياه المجاري دي متهالكه وبسببها ان ميه المجاري منتشره تحت الارض فبتبدا تاخد الرمله اللي تحت البيوت تمام وبتاخدها وتهبط فالبيوت بتقع المسؤولين اتصلوا بتوع مصلحه المجاري ما حدش يقول لهم احنا مش هنجي لكم واحنا ما نعرفش حاجه ومش هنعمل لكم حاجه اتصلوا برئيس الحي ولا كانه موجود آه، المحافظ عنده علم بكل الكلام ده من سنه من ساعه ما جه شاف البيوت واقعه في الامام الغزالي وما عملش حاجه الفساد مش قال وصل للركب لا ده عدى الركب والى المحليات بقى الى المحليات اكبر فساد في العالم وانتوا عندكم ناس هنا تعرفهم كانوا بينزلوا في المحليات؟ اه عضو مجلس الشعب اللي ينجح يجيب اثنين قرايبه وعينه تزكيه اه طبعا حزب وطني مجالس المحليه طبعا تبع الوايلي دايره اسمها السرايات الوايلي كنت مشايخ وانا كنت مع مشايخ السرايات وضرب لي عنوان و... الناس انا نازل منطقه بقول لك ما اعرفش حد فيها يعني كل اللي ممكن اعرفه اقول لك عضمك الشعب ساعه الانتخابات شفت انا بقى كانت اول عمليه تدريب شفتها ان انت واحد بيقف جنبك علم ماسك ورقه كده بيقول لك علم على رقم كذا رقم كذا رقم كذا رقم كذا رقم كذا جميل جوه اللجنه هو مش جوه اللجنه ده جوه الصندوق كنت ماسك الورقه حاجه عاديه خالص هتحط الورقه سلام عليكم وعليكم السلام لغايه ظهرت النتيجه طبعا نجح ان هم عايزينهم آه الاربعه نجحوا وطني ما ينفعش هم لا هم كانوا خمسه قال لك خمسه وطني لازم حد معارض إيه، ازاي مش ازاي قال لك نجح بتاع الوفد المفروض ان انت بتعمل مواصلات محليه بتعمل طرق جيده بتعمل مواصلات محليه بتنور شوارع وبتعمل خدمات بيئيه متكامله واشجار التالفه ومش عارف ايه الكلام ده كله والبرنامج الرابع الامن والمرور والاطفاء البرنامج الخامس اسمه تدعيم الوحدات المحليه وبيتعمل ده المفروض ان انت لو عايز بقى انشاءات او آه، حاجات ليها علاقه بالوحده المحليه نفسها اجهزه اداريه وتجيب اجهزه كمبيوتر بتعمل furnishing او تاثيث او ما الى اخره او كمان بيتعمل منها برامج اجتماعيه بيدوا منها قروض للمراه المعيله بيدوا منها مش عارف آه، يعني مشروعات ايه حاجات زي كده يعني حملات يعني عندهم يعني budget كده يبقى بيتصرفوا في ده دي الخمس مليون بتاعت بخلاف ذلك ما يقدروش يصرفوا على حاجه دي بنود الموازنه اللي بتيجي بتاخد كام بقى المحليات من ميزانيه الدوله لا يتعدى كان فات من الاوقات 8% وزاد يعني بعد بقى ما بداوا يتكلموا على اللامركزيه وفي اخر كام سنه بداوا بياخدوا من 10 ل 15% احنا بنحاول كنا نقول ان الوزاره دي وزاره مهمه مش مش مهمه مهمه جدا بس لازم تبقى تعطى الصلاحيات وتبقى جواها الوظائف ويعاد هيكلتها عشان تقوم بالدور المهم ده لازم ان انت لو هتتجه للامركزيه وهتاخد من صلاحيات الوزارات الخدميه يعني ايديلي الوضع المثالي ان ال 85% من موازنه الدوله الثانيه دي تتقرر على المستوى المحلي وعندك جهات ليها ادوار ممكن يكون يساعد في الحد من الازمات او بيضخم الازمات او ما بيعملش حاجه اللي هو الاداره المحليه انا بقول لك هي المجالس المحليه عندها دور كبير جدا لو هي فعلا واحد عايز ينطلق للحياه السياسيه. محليات في العهد السابق تاخد كلام ولا تاخدش اي افعال. لكن بننظر في الفتره الجايه ان كل حاجه ما تقوليش قريه نائيه ما تقوليش قريه بعيده ما تقوليش سكان بعيدين عن الطريق لا ده مواطن وليه حق في, في العيشه الكريمه له حق في الطرق تتمد ليه له حق في الكهرباء انه توصل ليه له حق ان الكهرباء تنور عنده 24 ساعه زي اي المفروض ان المجالس المحليه دي هي اللي تراقب لا بالعكس طبعا الكلام ده بتاع قبل الثوره فاحنا عايزين نقول ان يا ريت بعد الثوره تكون غيرت يكون ان في ايه آه، رقابه في حد يبقى مسؤول لهم رساله احنا جينا النهارده ما عملناش اي حاجه ولا عملنا طريق ولا عملنا اي حاجه غلط احنا جايين النهارده عشان نطالب حقنا عشان البيوت اللي بتقع فوق دماغنا هنديهم اسبوع هنديهم اسبوع لازم يبداوا شغل فيه الشغل يخلص في شهر في سنه اهم حاجه يبداوا الشغل والشغل يستمر